canten for a reza Padre Que turnen a creure el nell'agosto un 30 de septiembre eh. Oh oh oh donar-li la llengua del ventre que els va sentir parlar i entendre la filla, la sang les venes batega el ritme d'un sal cor i en un sal mapa tres tresors abraçats el sud i el nord i amb ses illes som més forts tres germans, res més que entendre que la cultura és un bressol i el balanceig el nostre sol no hi ha nit distància és passatgera, que l'espera no els fa res. Saben que vindrà la primavera, vestida d'estrella, enmig la nit vaig al sud i al nord i amb ses illes som més forts tres germans, res més que entendre que la cultura és un bresol i el balanceig el nostre son